السلام علیکم ناظرین ولیج فوڈ سیزن میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم کچھ ٹپس آپ سے شیئر کرتے ہیں بہت سے لوگ دوا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور یہ بالکل غلط چیز ہے دوا کھانے کے بعد فوراً لیٹنے سے پرہیز کریں اب ہم بات کرتے ہیں کچور کے حوالے سے روزانہ چار کچور کھائیں اور کمزوری سے چھٹکارا حاصل کریں اسی طرح ہم بات کرتے ہیں بادام کی روزانہ پانچ بادام کھانے سے کینسر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے بچا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں نیند کے حوالے سے روزانہ آٹھ گھنٹے سونے کا معمول اپنا بنائیں آپ کا دن خوشگوار گزرے گا اسی طرح شام پانچ بجے کے بعد زیادہ کھانے سے پرہیز کریں زیادہ کھانے سے میدے پہ اثر پڑے گا ایک ٹوٹکا آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ ایک لیمو استعمال کریں پانی کے ساتھ اور موٹاپے سے بچا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کی عادت ہے موبائل سیدھے کان سے سننے کی اس سے پرہیز کریں ہمیشہ بائیں کان سے فون سن لیا کریں اور اب ہم بات کرتے ہیں سبزیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں کریلے کی کریلے میں کینسر کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی صلاحیت موجود ہوتی ہے یہ جسم میں دوران خون کی گردش کو درست کرتا ہے اور جسمانی اعضاء کو کارکردگی فعال بناتا ہے جس کے نتیجے میں جسم صرف صحت مند ہوتا ہے بلکہ توانا بھی رہتا ہے اس کے علاوہ کریلے کے استعمال سے بلڈ پریشر کا خاتمہ بھی ممکن ہے انسانی جسم کا اہم جز پانی پانی کا استعمال صبح کے وقت آپ زیادہ کریں اور شام میں اس کا استعمال تھوڑا سا کم کر دیں اسی طرح اب ہم بات کرتے ہیں موبائل فون کی بیٹری کے حوالے سے جب موبائل فون کی بیٹری ختم ہونے والی ہو تو فون یعنی موبائل ہزار گنا سے زیادہ شعائیں خارج کرتا ہے اس لیے اس دوران کوشش کریں کہ کال مت سنیں سبزیوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی سرسوں کا ساگ کھانے سے کیا فوائد ہیں وہ اب ہم آپ کو بتائیں گے سرسوں کے ساگ کے کیا فوائد ہیں اس کے استعمال سے خون کی کمی نہیں ہوتی آنکھیں کمزور بھی نہیں ہوتی جیسے روشنی کم ہو جاتی ہیں آنکھوں کے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں یہ بہترین سبزی ہے سرسوں کا ساگ استعمال کریں اس کو اس کے استعمال سے کینسر کا خطرہ بھی نہیں رہتا جسمانی کمزوری بھی نہیں ہوتی اور بہت سے فوائد ہیں سرسوں کے ساگ کے استعمال کرنے سے ناظرین اسی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اقتدام کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نئے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ